Очередная задача, которую мы разберем, это пентамина. Задача с чемпионата мира 2013 года в Китае. Напомню условия. В сетке необходимо разместить все 12 пентамина так, чтобы они не касались даже углом. Пентамина можно вращать и переворачивать. И еще одно ограничение. Пентамина должны размещаться в областях так, чтобы в каждой из областей ровно 3 клетки было занято пентамина. Причем эти три клетки относились к двум различным пентаминам. К одному, соответственно, две клетки, и к, треть, э, к другому одна. Причем эти две клетки, что относятся к одному пентамину из одной области, не должны, не обязаны касаться стороной. Начать решение лучше всего с небольших областей. Например, вот эта область из четырех клеток из ней, напомню, 3 принадлежат пентамина. Следовательно, эта клетка точно пуста, а крайние должны быть заняты. Но ну и это разные пентамины, поэтому они не касаются никак. Вот это хорошая фигура П. Если средняя клетка в нем занята, то все остальные клетки с ней соседние, либо углом, либо стороной. Соответственно, двум разным пентаминам уже здесь не поместится. Поэтому обе средние клетки пусты, а оставшиеся три точно заняты, которые принадлежат разным пентаминам. Вычеркиваем. Это тоже не одно пентамино Среднюю вычеркиваем, значит из этих трех оставшихся клеток в данной области все три заняты. Здесь мы видим образовалась группа М, Не хватает одной клетки, поэтому соседние с ней углом мы вычеркиваем. В верхнем пентамине из четырех клеток заняты три, но здесь может быть не более одной занято, поскольку она относится к P. Значит, здесь заняты обе клетки. Следовательно, эта пуста, она соседняя с ним. Это точно занято. Пентамина P образовалась. Мы его окружаем. Тут четыре клетки, значит соседний углом с ней точно пусты. Вот еще небольшая фигура. Из этих четырех заняты три, значит одна из средних пуста. Но какая именно, мы не знаем. Но точно знаем, что заняты крайние, как и в этой маленькой фигуре. Теперь рассмотрим вот эту большую фигуру. В ней должно быть заняты три клетки, относящиеся к разным пентаминам. Но все три поместиться здесь не могут. Они не могут отсюда выйти, чтобы к двум пентаминам отнестись. Значит, вот эта клетка, одна точно занята. У нас образовалась фигура М. Вычеркиваем с ней соседние. В этой области осталось всего лишь три пустых. Это разные пентамины, напомню. Убираем соседние. И вернемся к этой области. Осталось занять тут две клетки. Но эти две клетки принадлежат пентамину, то есть они должны продолжиться в эту область, еще две клетки, максимум две клетки не могут здесь занять. И еще пятую клетку должны занять из следующей области, этой либо этой. Но до этой клетки им не достичь никак. Значит, они могут только через эти две клетки быть соседними с этими. Витамина И образовалась, вычеркиваем оставшиеся. И в этой области тоже все занято. Эти две определились. Из этих трех, э, двух, занята одна, поскольку в области уже две есть заняты. Так, теперь рассмотрим вот эту область. Тут немного клеток, но четыре из них касаются вот этих двух. Значит, второе пентамина из этой области должно выходить через верх из этой клетки соседи. Убираем те клетки, что касаются двух пентамина. Эти обе быть заняты не могут. У нас P уже есть, а других квадратиков 2 на 2 в пентамина нет. Тут занята ровно одна. Значит, эти две заняты. А, либо две здесь заняты, либо одна в этой области и одна в этой но две здесь заняты быть не могут, поскольку вот эта нижняя клетка убьет обе эти две. Значит, здесь заняты не более одной. И еще одна в этой области. Но нижняя занята быть не может, потому что получается фигура n, которая у нас уже есть. Значит, занята верхняя, это фигура y. Вычеркиваем соседнюю, образовалась. И здесь фигура. Тут заняты еще две клетки в этой области. Одна уже есть. И эти две будут примыкать к верхней области. Ей же надо быть продолжить. Значит, нижние две точно пусты. Причем здесь не может быть обеих занятых клеток. Значит, а хотя бы одна из этих двух точно занята. Но в этой области тоже одна из клеток занята. Поэтому, чтобы эти и эти области не соприкасались, здесь должна быть занята верхняя клетка, а здесь нижняя. И между ними должно быть пусто. И еще вот одна здесь. Какая-то из этих двух. Теперь рассмотрим правый нижний угол. Вот эти две клетки должны как-то продолжиться и достигнуть через соседнюю область и достигнуть следующей области. Данная клеточка относится к этим двум. Значит, ее не нельзя достичь. К этой области слишком далеко. Нужно три клетки соседней. Значит, мы можем достичь только этой области и только вот этой клеточки. Либо вот через эти две. И тогда получается фигура М, которая уже занята здесь тоже не выходит. Так что только фигура L позволяет нам достичь этой клетки. Окружаем. Из этих трех еще заняты две. Условно их отметим. Из этих четырех занята одна. И в этой фигуре в этой области. должны быть все три заняты, но вот эти верхние клетки. Две есть, одна, одна. Так что хотя бы одна из этих, даже если вот эта клеточка относится к этой фигуре, хотя бы одна из них будет занята. А может и обе. Рассмотрим вот эту совокупность клеток. Конкретно одна оставшаяся за этой области, она должна куда-то выходить. То есть она должна примыкать к границе. Здесь она быть не может. Предположим, она не выходит к верхней фигуре. Находится, например, вот здесь. Здесь она быть не может, потому что тогда она убьет любую возможность для этой клетки. Здесь она есть. Значит, здесь пуста. И для данной фигуры остается раз, два, три, четыре, пять. Тут должно быть две занято. Но тогда получается фигура э, P, которая у нас уже занята. Напомню, мы предположили, что эта клетка стоит здесь, значит вот здесь пусто. Значит, это предположение неверно. Она не стоит здесь, и она относится к этой верхней фигуре. Значит, это одна, ровно одна, это одна, ровно одна, и это ровно одна. В сумме их как раз 5. Как их следует разместить, чтобы они <laughs> все были соединены и образовали одну фигуру. Точно занята вот эта клетка. Иначе эти обе не могут достичь верхних двух. Тут пусто и тут пусто. Как расположены остальные, пока не ясно. Теперь из этих трех занято ровно две. Если заняты крайние клетки, то они, напомню, принадлежат одному тетрамину. Значит, они могут быть только вот так соединены. Но здесь у нас тоже две клетки заняты. Получается, их как-то уже шесть. Нехорошо. Значит, эти две крайние не заняты, и точно занята средняя между ними. опять, если занятая верхняя, то эти нижние должны выйти, нижние две уже до них не достигают, их получается слишком много, они выходят вниз, идут ниже, и получается длинная фигура, содержащая 4 клеточки. А все такие мы уже заняли. И, L, N и Y. Значит, точно занята вот эта клетка верхняя пуста. Вернемся к этой фигуре. Средняя точно не может быть занята, поскольку она соседствует со всеми клетками, а мы уже выясняли, что так нехорошо. Здесь у нас э, три клетки, принадлежащие двум пентаминам. Одна группа выйдет через эту клеточку, а вторая должна выходить с этой стороны. То есть хотя бы одна из этих каких-то занята. Теперь посмотрим, что у нас с этой группой. Тут образовалось касание, значит это пусто. Это занято. Ну и чтобы их соединить, это тоже занято. Это фигура W. У нас образовалось 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 точных фигур. И раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть кусочков фигур, причем они все разные. Они не могут принадлежать к одной фигуре. Э, никакие две группы не могут принадлежать к одному пентамину. Отметим какие-то пентамины, какие остались. Длинные мы все использовали и P и w использовали. Остался крестик T, Z, F, U, Из них самая неудобная фигурка это крестик. Но она с другой стороны симметричная, с поворотом совпадает. Посмотрим, где она может быть. С края она стоять не может. Здесь она не выходит. Здесь тоже край занят. Здесь теоретически может быть. Можно вот так ее разместить. И только так. Чтобы касалась, э, чтобы одна из этих двух была занята. Но тогда вот эти три клетки заняты, в одной фигуре и принадлежат одному пентамину. Это запрещено. Значит, она только здесь. Окружаем. Здесь осталось две клетки в этой фигуре. Они обе заполнены. И у нас образовалась рядом фигура P, которую также мы знаем, как заполнять, как и эту. Крайне заполняются, середина пуста. Одна из этих клеточек, напомню, заполнена. Причем это не может быть верхняя, тогда две фигуры касаются, только нижняя. Это фигура L. Окружаем ее. Из этих трех заполнено две, следовательно, точно заполнено вот это. И вот эти группы относятся к одному пентамину. Причем через верх они пройти не могут, значит, вот это тоже заполнено. Нижняя пуста. Из этих трех заполнена одна. Значит, над ними точно пуста. И из этих пяти заполнено 3, но 3 подряд здесь быть не могут заполнены, значит точно заполнена одна из этих, относя, относящаяся к нижнему пентамину. Значит здесь пусто, вторая в данной фигуре нарисовалась. Эти три должны как-то выходить. Очевидно, они выйдут через эту клетку. P уже не может быть. И закончат свой путь здесь. Окружаем. Две отмечены в этой фигуре. Значит, здесь ровно одна эти не могут касаться. Значит, это угловое касание. Z. Здесь ровно 2 касаются. P у нас занята. Значит, занята верхняя. U. Угловое касание и F. Задача решена.